Vous êtes sûrement curieux, comme je l'ai été, de savoir quelles sont les motivations, les ambitions, les inquiétudes qui animent celles et ceux qui ont décidé de faire le grand saut, de partir pour Israël, bref, de faire leur alia. J'étais sur place et j'ai rencontré ces futurs Olim. Découvrez les raisons pour lesquelles ils étaient présents à ce grand salon parisien dédié à l'Alia. Peut-être allez-vous vous reconnaître en eux Regardez plutôt. Coralie, est-ce que tu passes une bonne journée Très bonne journée, je viens d'arriver. Pour quelle raison tu viens à ce salon aujourd'hui pour voir les équivalences en fait euh, d'emploi euh, et, pour voir quelles sont les offres d'emploi là-bas. Je vais chercher des réponses pour justement partir en Israël. Non, non, c'est quelque chose d'arrêté. On a envie de partir. On a commencé à faire toutes les démarches sur Internet, remplir les dossiers. Là, aujourd'hui, on vient se renseigner au niveau de l'emploi, au niveau de, des équivalences de diplômes, au niveau de tout ce qui est euh, école aussi pour nos enfants. Il y a plein de questions qu'on a à poser. Je viens me, renseigner pour tout ce qui est les, caisses maladie au niveau du déménagement. On avait besoin de réponses, notamment au niveau de la scolarité euh, et quelques petits détails et petits peaufinages, on va dire. Tout d'abord pour savoir euh, quelles sont les équivalences, à quel moment partir pour que euh, mes diplômes soient reconnus et que je puisse facilement trouver un emploi. Vous êtes préoccupé pour de le laisser partir ou pas Non mais on part tous ensemble si Dieu veut. Voilà. <laughs> J'ai trouvé effectivement toutes les réponses euh, à mes questions. Donc c'est vrai que moi, ça, a été euh, une euh, voilà. ligne droite. Ligne droite, exactement. L'Alia des Juifs de France, avant toute chose, c'est une réalité. C'est concrètement 10 000 Juifs de France qui ont fait leur alia ces deux dernières années, probablement le même nombre qui fera son alia cette année. Et on a l'impression que l'Alia des Juifs de France s'installe dans la durée pour les années à venir. en Israël Vous avez des idées Oui, oui bah, je suis enseignante, je suis professeure d'anglais, donc euh, je pense qu'il y a du travail pour moi là-bas et j'espère euh, voilà, trouver quelque chose. Moi aussi, je suis venue pour voir pour mon emploi, parce que je suis professeure des écoles, je voulais savoir s'il y avait des équivalences. Moi, je fais des études d'économie, de gestion et de sciences sociales. Et toujours, euh, j'ai été préoccupée dans le choix de mes études à savoir si j'allais pouvoir exporter les compétences que j'acquérais ici en Israël pour la spiritualité, c'est pour la religion, c'est pour, euh, pour l'histoire, c'est pour euh, le mode de vie qui est différent de la France eh ben, Un petit peu de tout ça. Vous venez de citer exactement ce que j'allais vous dire finalement. C'est fait exprès. <laughs> pour quelles raisons Est-ce que vous pouvez me citer deux, trois raisons pour lesquelles vous partez euh, en Israël eh bien, on part tout d'abord pour l'amour d'Eret Israël, c'est-à-dire que une famille, une terre, une patrie, c'est Eret Israël. Oh, c'est surtout par sionisme, quoi. Surtout pour envie de rejoindre notre pays, l'avenir des enfants on voit, plus l'avenir des enfants avec tout ce qui se passe en France. Quoi. Donc euh, bien sûr, il y a le fait qu'on a la famille là-bas et qu'on est, on est loin de notre famille depuis un certain nombre d'années. Mais euh, il y a le problème qu'aujourd'hui, notre stabilité en France, elle est, euh, elle est vraiment menacée. En deux mots, l'avenir de nos enfants, voilà. Ça fait quatre. Ça fait quatre mots. Qu'est-ce qui vous attire en Israël C'est le soleil Non, pas forcément le soleil. Parce que pour le soleil, il y a les Antilles. Pour quelle raison vous faites votre alia aujourd'hui ben, Je fais mon alia euh, pour un peu plus de soleil. Vous parlez hébreu Non. Atlomé d'Aberet Ivrit Non. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ivrit, c'est caché ou c'est calme C'est caché, c'est Ah. Elle se débrouille bien quand même, elle se débrouille bien. Est-ce que vous maîtrisez la langue Non, pour l'instant non. Non. Mais bon, bah, je vais m'y mettre. Euh, vous allez devoir passer de l'autre côté en tant qu'élève cette fois-ci. Le ministère de l'Alia de l'Intégration et l'agent juive ont développé un certain nombre de plateformes permettant aux futurs Olim de mieux se préparer à leur Alia. Parce que l'on croit profondément qu'une Alia mieux préparée sera probablement une Alia mieux réussie.